السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي شباب شباب اليوم عندنا برنامج آه، آه، برنامج متصفح طبعا هو متصفح آه، طبعا جدا خفيف وهو بيرل مون شباب متصفح طبعا هذا تابع لشركة ماوزيلا لكنه أسرع بكثير من ماوزيلا وجوجل كروم عن تجربة شخصية شباب طبعا بداية أول ما تنزل طبعا هذا البرنامج إن شاء الله سأرفقه تحت الفيديو يظهر لنا بهذا الشكل نسوي له استخراج استخراج هنا ننتظر لحد ما ينتهي استخراج البرنامج بعد الاستخراج طبعا يظهر لنا ملف بهذا الشكل نفتحه أه شباب طبعا هنا عندنا التنسيق طبعا ان شاء الله نصبه من هنايا سؤال تنصيب عادي طبعا برنامج كل شيء سهل وحلو بعد الانتهاء الشباب طبعا يطلع لنا تريد استيراد يعني استيراد معلومات مثلا صفحات محفوظة او مفضلة طبعا انا عندي مفضلة بجوجل كروم احب انه استخرج الى هذا المتصفح ايضا نعطي نكست فاحنا فينش انتهيت تنصيب برنامج شباب شباب راح هذا البرنامج ان شاء الله طلع بهذا الشكل مثل ما تشوفون شباب هذا هو البرنامج طبعا آه، من اعدادات البرنامج طبعا شبيه جدا بموزيلا فايرفوكس no option شباب هنا تقدر تدخل الصفحة الرئيسية أنا أحط جوجل دوت اس okay. الصفحة الرئيسية طبعا شباب مثل ما تلاحظون برنامج متسطح سريع جدا أسرع طبعا أحب أستخدمه أكثر من جوجل كروم وموزيلا فايرفوكس طبعا شباب آه شباب كل ما عندنا لا تنسون زيارتنا على مدونتنا مدونة محترفين معلوميات طبعا تجون كل ما هو جديد وهنا للاشتراك بالقناة أو الاشتراك بالقناة من هنا ها هي قناة محترفين معلوميات ولا تنسوا أيضا زيارة آه، صفحتنا على فيسبوك محترفين معلوميات طبعا الشباب لا تنسوا الضغط على أعجبني أو لايك ليصلك كل جديد تحياتي لكم شباب وفي أمان الله ورحمة